මම සුන්දර ලලනාව සමග දියකැලියේ දෙනවා <laughs> ඔබන්ට ඉතින් මේ ලලනාව සමග දියකැලියේ දීමට අවශ්‍ය නම් ඔයගොල්ලෝ ඉන්නවනේ කොහෙටද <laughs> රස්ටනක් ඇතුුණා පොටු දක් ගැටුණා ජැපි වාගත් අලුක් කරයක් ලචාෝ මොක වෙලත්වාර Ha <laughs> ha ha! Mejeme la televisión. ඔන්න ඉතින් පේනවනේ මෙහෙම තමයි ටියුබ් එකේ නැගලා යන්නේ අපි. ටියුබ් එකේ නැගලා යනවා. පියඹා යනවා. මේ දිය කිඳුරෙක් එනවා. දිය කිඳුරෙක්. <laughs> යාත් පොඩි ආතලයක් ඉන්න. සම්මෝ විශාසනා ඒ කොහමද සිංගප්පූරු ජීවිතේ? සිංගප්පූරු ටුවර් එකක් ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඔය මොනවද වගේ යාළුවන්ට ගත්තේ ගෙනියන්න? ඔය කිලෝ 25 කර පොඩ්ඩක් කොහොමද කරන්නේ? ඇත්තටම කිව්වොත් අපිට shopping කරලා සෑහෙන්න experience එක සෑහෙන්න හොඳයි. මම තේරෙනවා මම මේ සිංගප්පූරුවේ තියෙන ෆන් එක කොච්චරද කියලා. ආවොත් ආයි ලංකාවට යන්නේ. ఇంకా పూర్వం కలిసి పట్టు తేడాలి మీ අතින් කටින් එල්ලගෙන යන්න වෙනවා. නැති ඕක තමයි අම්මෝ. ඔයගලන්ට එක්ස්පීරියන්ස් එකක් කියන්නම් අපේ කොහොමද වැඩි බර බඩු අරගෙන යන්නේ කියලා ෆ්ලයිට් එකේ යනකොට. මේ ගංගාවේ දිගයි. ආ අප නැවත නැවත දවසක් අපි ලබා දෙනවා මේ කර්ණංගා ගිය ගිය බුන්දාන ඔන්න බලන්න ඩොල්ෆින් තලපත් මාළුවෙක් තලපත් මාළුවෙක් අපි අනිත් තලපත ආවෝ ඔබෙන් දැන් දෙදේ කිය කිඳුරෙක් කිය කිඳුරෙක් අපි මේකම රවම නේ කියන්නේ ආපහු මත්සේකාවක් ඇ මේක පොඩි අතල් ඇත්තරන්නේ මේක පාවිතාව යන එක අපේ ඔකලට පේන අපේ මේ සෙට් එක දැන් දියබුන් ගහලා ඇවිල්ලා ඉන්නේ විශාන්ති නංගි ඉන්නවා. ඒක යා. ලොකු රෝමේ ගොඩක් හට්ටේ ඉන්නවා. ලොකු රෝමේ ගොඩක් අරගෙන එමු. සමීලි නංගි බය වෙන්න එපා. ඔයා ඔයිට වැඩි ගත්තයි ගත්තයි ගත්තයි. මොකද උනේ චාරිකාව? ¿Tibula? ¿Quién era no? ¿Tibula? But it's not. It's connected to enough. ಅದೇ ಮೇಡಮ್ ಧಾರವಾಡ ವಾಯ್ಲ್ ವಾಯ್ಲ್ ಬೆಟ್ಟ

එහෙම තමයි ඉතින් අපි දෙන්න අද ගියේ වයිල් වයිල් වෙට් වයිල් වයිල් වෙට් ගිහලා වෙට්ටලා වෙට්ටලා ඇවිල්ලා තියෙන දැන් දැන් හොඳටම බඩගිනි අද රැට කන්න මොනවද දෙන්නේ අපිට අරගෙන කිරිසාන්ති ගන්න අපිට අද රැට අපිට මොනවද කන්න අරන් දෙන්නේ මේ අද ත්‍රිකාන්ති මම මම ඔව් එල්ලකේද පයිනස් මිනිස් එක මොකද <laughs> <laughs> අන්න